ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಆರ್ಚಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅದೇ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಶಾಂತಲಾ ಡೈವ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ಬೇಕಂತೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಈ ಥರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತೋದು ಬೆಟರ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅದೇ ಶಿವಗಂಗೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಾಂತಲಾ ಡೈವ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ದಾದಾ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನು ಹುಡುಗ ಹತ್ತಂಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸರೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಹತ್ತಂಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಈ ನೀರು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿತಾರೆ ಐ ಬೇರೆ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರವ್ರೇನಾ ಹತ್ತಿ ಬಂದ್ರಾ ಈಗ ಹತ್ತಾ ಇರೋರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಆ ತಾತನೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಬೈ ಬೈ ಸಿಗೋಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹಾಂ ಅದೇ ಜೋಶಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ <laughs> ತಾತ ಬಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ತಾತ ಬಂದಿದ್ದ ತಾತ ನೀವು ಹುಡುಗನ ತರ ಹತ್ತಿದ್ದೀರ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿ ನೀವು ಈ ತಾತನ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ದಂಗ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಹತ್ತೋರು ಅವಾಗ ಓ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಂಗೆ ಮೋಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ಮೇಲ್ಗಡೆ <laughs> ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ <laughs> ಹಂಗಾರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಮೇತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬಂದಾಯ್ತಾ ನೀವು ಹತ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ತಿರೋದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅರ್ಧ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಹತ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿದೆ ಜೋಶು ಹತ್ತಿ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಹತ್ತೋಣ ಹಗುರು ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಂ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗು ಸೊ ಗುರು ಅವಾಗಿಂದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬಂದ್ವಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಥರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನೋ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆರ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದ ಜನ ಜಂಗುಳಿಗರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಹತ್ತಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿನ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮೆಟ್ಲು ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟ್ಲಂತೂ ದೇವರಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿರೋ ಮೆಟ್ಲು ಥರ ಇದೆ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ <laughs> ಅಂತೂ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ವಿಗ್ರಹ ಶಿವ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೀಗ ಶಾಂತಲಾ ಡೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಶಾಂತಲಾ ಡೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಿವಗಂಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತೋ ಅಂತ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಬಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಕಂಬಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಕೋತಿಗಳ ಪಾಲು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣವೂ ಇದ್ದಾವೆ ದೊಡ್ಡವೂ ಇದ್ದಾವೆ ಹತ್ತಬೇಕಾದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತೋಣ ಗ್ರನೈಟ್ನ ಕೊರೆದು ಈಗ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಲ್ಲಿ red traffic jam red light ಬಂದಿದೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಬಂದ್ರಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೋಕನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೌದಾ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೋಡ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಪೀಸ್ ವೆದರ್ ಇದೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಶಾಂತಲಾ ಡೈವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣೆ ಸೊ ಆ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ನೃತ್ಯನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಎಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಮೆಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತೂ ನೋಡಲೇಬೇಡಿ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಕ್ಕಿಂತ ಇಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಸೊ ಹತ್ತದೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ಒಂದು ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನಾ ಮೆಟ್ಲು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಇದು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ okay thank you Oh my god. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಡೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೇ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ